Havia pensat portar les senyoretes al primer subscriptor, però... encara no sóc partner. Una altra cosa. Gràcies, GamersCat, per ser el primer subscriptor, perquè és com ser el primer en un examen. És una, una cosa molt difícil, ningú vol ser el primer en entregar un examen. Jo sempre espero que entregui el primer per entregar després jo, o sigui, ser el segon o el tercer. I moltes gràcies, GamerCat, aquí teniu el seu canal i això. Jo me'n vaig. Adéu!